uyu munsi ndakwinginga kugira ngo dukomeze kubana muri kino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi imana ishimwe cyane ah, turatangirira ku nzozi ah, uyu munsi tuza kugarukaho n'inzozi zirebanye n'abantu bakunda kurota barimo bakora igikorwa cy'ubusambanyi icya kabiri hari abantu bakunda kurota inzoka noneho za nzoka bakabona zirimo zirinjira mu bitsina eh, ukabona inzoka mu nzozi ikwinjira mu gitsina wakwibaza ngo mbese ibi bintu bibaho bibaho cyane <laughs> bibaho cyane mbabwira bibaho inzoka ukabona irimo irakwinjira mu gitsina uri umukobwa cyangwa se uri umudamu cyangwa se uri umusore cyangwa se uri umugabo kuri tubona inzoka ikwinjira mu gitsina bisobanuye iki ah, umenye neza ngo ah, nimba uri umukobwa utarashaka ugira inzozi ukabona inzoka ikwinjira mu gitsina umenye neza ngo ntabwo uzigera ubona urubyaro umva rero kurota ubona uri gusambana ese bisobanuye iki ese bivuze iki ese umuntu ugize inzozi akarota ari gusambana biba ari byiza cyangwa biba ari bibi urose uri gusambana n'umuntu mu nzozi ukagira inzozi ukabona uri gusambana n'umuntu utazi ujye umenya neza ko uriya muntu utazi umenye neza ko ari umuzimu icya kabiri ukabona uri gusambana n'ikigore utazi ukabona wenda uri gusambana n'umukobwa utazi cyangwa se ukabona n'umuntu muri gusambana uramuzi wowe ukagira ngo niwe kumbe ni ishusho y'umuzimu ni umuzimu waje akiyambika indi shusho wowe akaguha umunezero akakunezeza ukumva uranezerewe yuko uri gusambana nawe nyamara uri gukorana relationship niki uri gukorana ah, imibonano mpuzabitsina n'umuzimu wapfuye utakiriho cya kabiri ah, inzozi ya kabiri tugiye gusobanurira abantu ni inzozi Ah, ikomeye cyane ikomeye cyane y'abantu bakunda kurota ibintu birabanya n'inzoka ah, izi nzoka mu by'ukuri mukunda kurota abavandimwe ntimukajya ngo ni ibintu byiza niyo mpamvu nkunda kubigaruka inshuro nyinshi kuko nzi neza ko inzozi zose uzabona hagarutsemo inzoka inzoka ni umuriganya ni umuriganya guhera muri edeni muri edeni adamu na eva bari muri edeni satani yaje mu ishusho y'inzoka nabashijwe n'umuntu ikibazo ariko naragisubije ubushize sinzi impamvu mukomeza kugenda mubimbaza yarambajije ngo uko akunda kurota ari ku igare ariko izi nzozi nazisobanuye inshuro nyinshi igare risobanuye urupfu atagiyewe nibereye mu nka nyinshi kandi ko ndi umwungeri nkabona nibereye mu nka nyinshi sawa kangusobanurire rero inka inka nyinshi kuzirota inka inka ubwazo nubona warose inka hari abantu bavuga ngo inka ngo ni umugisha ngo uwo ni umugisha ngo ni ubutunzi reka da inka zisobanuye icya mbere ibigeragezo imbeba abantu imbeba imbeba imbeba rwose imbeba zisobanuye inyatsi imbeba zisobanuye ubukene imbeba imbeba imbeba mu nzozi niyo twabikura mu nzozi niba mu nzu yawe hiberamo imbeba umenye neza ko nimba ukora amasuku mu nzu yawe ukabona ntabwo uri umunyamwanda kandi mbibutse ko hari n'abantu bagira umwanda eh, ndabaramukije bwoko bw'imana abantu b'imana mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi nizere yuko rero muri amahoro mwabyutse amahoro ababashe kubyuka aho bwakeye dore yuko n'ubundi amasaha usanga atandukanye ntabwo ah, abantu twese tuba dutuye mu bihugu bimwe usanga hari abari ku mugabane w'uburayi bari muri amerika abari mu bihugu by'abarabu abari hano mu rwanda usanga mu by'ukuri abantu baba bari mu bice bitandukanye byo ku isi ibyo kandi si ikibazo umuntu wese ahari ashobora kubaho kandi icy'ingenzi ni uko yaba abanye n'imana neza icy'ingenzi ni uko uwo muntu yaba abanye n'imana neza mu by'ukuri usanga aricyo kintu usanga kimataringa cyane gifite n'agaciro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi hanyuma ndabakiriye mwese ah, ngarutse uyu munsi mu kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi ndashaka gusobanurira abantu indoto inzozi ni ikiganiro nakomeje gusabwa n'abantu benshi barambwira ngo kino kiganiro ngikomeze kandi ntekereza yuko byagiye bifasha abantu benshi mu buryo bwinshi butandukanye kuko ah, ntabwo ntabwo umuntu wese wagiye unkurikirana agakurikirana izi nyigisho z'ubusobanuro bw'inzozi ah, byagiye bifasha abantu benshi n'abantu benshi njya mbona bakurikirana inyigisho mba nigishije bakongera nabo bakabyigisha ibyo byose usanga ari imirimo ikomeye umuntu aba ah, ashimira imana ibintu imana iba yaragiye ikora ibintu imana iba yaragiye ikora kuko ah, imana itanga impano nk'izi ngizi kugira ngo zifashe ubwoko bw'imana nakiriye abantu bari mu rwanda mu ntara eshanu z'u rwanda intara eshanu z'u rwanda mwese ndabakiriye nakiriye abantu bari ku mugabane w'uburayi ndabakiriye nakiriye abantu bari muri amerika nakiriye abantu bari mu bihugu by'abarabu nakiriye mwese mwese mu by'ukuri imana y'amahoro ibahezagire imana y'amahoro ihereze umugisha cyane turi mu kwezi kwa gatanu murabona yuko Ah, kuracyari gushyashya kuracyari mu matariki abanza rero mwese mbifurije ukwezi kwiza kwa gatanu muzahirwe muzagira umugisha ibyo muzakora byose bizababere byiza yesi bizababere byiza ni ukuri kandi ukuboko kwanyu kose aho muzakwerekeza imana izabagenda imbere nk'uko yabwiye kuro iramubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye maringanize menagure inzugi z'imiringa ibihindizo by'ibyuma mbicemo kabiri turi rero kuri yes arakiza tv no kuri yero tv ah, mwese tubahaye ikaze abadukurikiranye kuri yes arakiza tv no kuri yero tv mwese imana y'amahoro ibahezagire cyane ni profete bosco uri kumwe namwe mu kiganiro cy'ubusobanuro bw'indoto abarundi babyita ko ari indoto abanyarwanda tukabyita ko ari inzozi wabyita indoto wabyita inzozi byose kimwe <laughs> hari abajya bavuga ngo kuki nakoresha indoto yes indoto n'inzozi ni abarundi babyita indoto twebwe abanyarwanda tukabyita inzozi byose rero nta kintu bitwaye izina ryose wakoresha ntacyo bitwaye icy'ingenzi ni uko Uh, wamenya ukuri cyangwa se wasobanukirwa uh, iri somo ry'ubusobanuro bw'indoto ry'ubusobanuro bw'inzozi uyu munsi turaza kugaruka ku nzozi zitandukanye nabahitiyemo uyu munsi abantu benshi bagenda bibazaho abantu benshi bagenda barota ugasanga ntibafite ubusobanuro bwabyo mbibutse ko kuva kera kose imana yagendaga ihagurutsa abantu bafite izo mpano zo gusobanura inzozi kugira ngo bafashe ubwoko bw'imana ndaguha urugero ndaguha urugero rwa yosefu yosefu yari afite iyi mpano yo gusobanura indoto yo gusobanura gusobanura inzozi kandi byagiye bifasha umubare munini cyane w'abantu benshi ndaguha urundi rugero rwa kabiri ah, uwitwa daniyeli nawe yari iyi impano yo gusobanura inzozi agenda afasha ah, n'ibwami n'ibwami yababereye igisubizo yabereye igisubizo ibwami kuko ah, daniyeli yagiye arotorera inzozi umwami yabaga yarose rero ibi ni ibintu byiza ndagusaba kugira ngo ukurikirane ikino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi uyu munsi tuza kugarukaho mu nzozi zitandukanye twabateguriye ah, ntabwo ntabwo ubuzima bwawe buza gusigara uko bwari bumeze kubera iki ibi ndabikubwira mfite kwizera kwinshi ndabikubwira mpamanya n'imana yuko ubuzima bwawe butaza gusigara uko bwari bumeze kubera ko ahantu ah, hari ugusobanukirwa iyo usobanukiwe iyo usobanukiwe ah, n'amakosa menshi aragabanuka ndibutse ko hari abantu benshi bajya bakora amakosa biturutse mu kutamenya ukuri mu kudasobanukirwa bigatuma hari amakosa menshi ukora mu buzima butandukanye rero uyu munsi ndakwinginga kugira ngo dukomeze kubana muri kino kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi imana ishimwe cyane turatangirira ku nzozi uyu munsi tuza kugarukaho ni inzozi zirebanye n'abantu bakunda kurota barimo bakora igikorwa cy'ubusambanyi barimo bakora igikorwa cy'ubusambanyi yes eh, hari abantu bagira inzozi ugasanga barimo barakora igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina ukabona mu ndoto mu nzozi urimo urakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi cyangwa se wenda ni umuntu uzi ariko iryo jambo ryonyine ubwaryo kurota ubona urimo ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi ibyo bintu uba ugomba gushyiraho puwe uba ugomba gushyiraho question mark uba ugomba gushyiraho akabazo kubera yuko ubuzima bwawe buba bwatangiye kuba atake ubuzima bwawe buba bwatangiye guterwa uba watewe n'iki rero watewe n'ibyo bita abazimu icya kabiri watewe n'amajini yesi amajini n'abazimu ibi byose n'abadayimoni nzafata umwanya ngende mbibasobanurira mbigishe abazimu icyo ari cyo mbigishe abadayimoni icyo ari cyo mbigishe amajini icyo ari cyo mbigishe n'uburyo ushobora gukoresha isengesho uhagaze mu izina ry'umucunguzi wacu yesu kirisito ukirukana ayo majini ukirukana abadayimoni ukirukana n'abo bazimu bakavaho bakagenda bagahunga ukabakangara ukoresheje isengesho umva rero kurota ubona uri gusambana ese bisobanuye iki ese bivuze iki ese umuntu ugize inzozi akarota ari gusambana biba ari byiza cyangwa biba ari bibi <laughs> hari abantu bajya banezerwa ngo barose bari gusambana umuntu akabyuka rwose anezerewe yishimye ngo yagize inzozi nziza ngo yarose ari gusambana ugasanga ugasanga mu by'ukuri yiriwe neza muvandi inshuti yanjye kamubwire kugira inzozi ukarota uri gusambana ndashaka kuguha ubusobanuro bwabyo uyu munsi kurota ubona uri gusambana ikintu kiba cyabayeho ni iki mu miryango dukomokamo haba harimo abantu baba rugero baba barapfuye badashatse urugero nimba hari umusore wapfuye adashatse uranyumva neza urankurikiye ugasanga muri famiye yawe hari umusore wapfuye adashatse kuba yarapfuye adashatse noneho wa muhango bita guterekerera abazimu guterekerera abazimu umuryango nimba mu muryango wawe hakirimo iki gikorwa cyo guterekerera abazimu ugasanga uyu muntu ukora uyu muhango wo guterekerera abazimu agize gutya akavuga ngo kugira ngo runaka rero atazahagaruka agatera uyu muryango akabateza ibibazo reka dushake umukobwa umwe tumumushingire nubwo yapfuye uyu musore adashatse ariko reka tumushyingire uriya mukobwa tubikore mu muhango wo guterekerera abazimu ibi bintu murabyumva so guterekerera abazimu bajyaga babikora muri ubwo buryo kugira ngo bahoshe abazimu ba bazimu bari ngo baterekerera kugira ngo babazimu batongera gutera ya miryango runaka hari ubwo rero ujya kubona ukabona urose uri gusambana n'umuntu mu nzozi ukagira inzozi ukabona uri gusambana n'umuntu utazi ujye umenya neza ko uriya muntu utazi umenye neza ko ari umuzimu ubu dufite abantu bagenda batazi neza yuko hari imihango yakorewe ubuzima bwabo yo guterekerera abazimu ukagenda hari umuntu bagushingiye wapfuye utakiriho uwo muntu bagushingiye rero hari ubwo ujya kubona ukabona mu nzozi uryamye uryamye ukabona uri gusambana n'ikigabo utazi icya kabiri ukabona uri gusambana n'ikigore utazi ukabona wenda uri gusambana n'umukobwa utazi cyangwa se ukabona n'umuntu muri gusambana uramuzi wowe ukagira ngo niwe kumbe ni ishusho y'umuzimu ni umuzimu waje akiyambika indi shusho wowe akaguha umunezero akakunezeza ukumva uranezerewe yuko uri gusambana nawe nyamara uri gukorana relationship n'iki uri gukorana ah, imibonano mpuzabitsina n'umuzimu wapfuye utakiriho abantu barota bari gusambana akenshi mu buzima bwabo usanga nta kintu bageraho iyo ushatse akazi uzasanga ka kazi ukora nta terambere kazigera kakugezaho kubera iki iteka ryose ikintu cyitwa umwuka w'ubusambanyi gitera inyatsi ubundi byo rwose tunabikuye no mu nzozi umuntu uzabona yinjiye mu busambanyi uzamenye neza ko agiye guhura n'inyatsi zikomeye cyane kubera ko ubusambanyi butera umwaku ubusambanyi buzana inyatsi ngewe mfite ingero nyinshi z'abantu bagiye binjira mu busambanyi barabakire uyu munsi barakennye uyu munsi bahuye n'umwaku uyu munsi bahuye na kasezi bahuye n'imivumo bakuye hehe muri bwa busambanyi ah, rero abakristo benshi bo muri iki gihe usanga baramaze kuba abanebwe ni abanebwe ntibashaka gusenga bahora ku cyangwa se unabazi umenye neza ko uri guterwa n'umuzimu bagushingiye wowe ubuzima bwawe baba baragushingiye n'uwo muzimu eh, niyo mpamvu buriya nubona umuntu nubona umuntu wenda akora akora nk'uburaya uzirinde kumucira urubanza vuba ushobora gusanga icyo kintu cyamugize indaya ari umwuka w'umuzimu umurimo eh, umurwanya uwo muzimu ugahora umubwira ngo genda usambane jya gusambana jya gusambana ugasanga nyamara ubusambanyi akora nawe nta iyo abikoze yumva ababaye yumva atanezerewe nyuma yo kubikora kubera iki hari ikintu kimupushinga kimubwira ngo wagiye gusambana wagiye gusambana wagiye gusambana ntarutse gusengera umumama umwe ndamusengera amaze kumusengera imana imishurira abadayimoni mirongo inani na batanu abadayimoni mirongo inani na batanu bari bamwicayemo b'ubusambanyi arangije arambwira amaze kumusengera amaze kubohoka arambwira ngo iteka ryose mu gitondo akibyuka yumvaga ijwi rimubwira ngo nagiye gushaka umugabo basambana icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyari kimuremereye noneho tuganiriye ah, mubashije inzozi agira iyo aryamye arambwira ngo iteka ryose iyo aryamye mu ijoro arota ari gusambana n'abantu atazi ngo kandi iyo amaze kugira izo nzozi mu gitondo yumva ijwi rimubwira ngo najye gushaka umuntu basambana najye gushaka umuntu baryamana bavandimwe Ah, ah. iyo ndimo mbasobanurira inzozi gutya harimo abantu usanga batabiha agaciro ariko nyamara wabyanga wabyemera umenye neza ko inzozi nuzisuzugura zizakugiraho ingaruka mbi cyane kandi inzozi nuziha agaciro ukamenya ukuri uzamenya n'icyo wakora kurota rero uri gusambana ntabwo ari ibintu byiza usanga akenshi uba wahagurukiwe n'abazimu abazimu baba baragushyingiranye nabo ukora iki rero uhamagara umukozi w'imana icyo ni icya mbere akagufasha mu isengesho ryo kugira ngo ukorerwe deliverance kugira ngo ubohoke eh, kugira ngo ubohoke cya kabiri nawe ugomba kwitoza gukora amasengesho ya seki amasengesho yo kwiriza ubusa amasengesho yo kutarya utanywa wenda ukavuga uti fashe iminsi ibiri yo gusenga nikokoraho bano bazimu banshyingiranye nabo bave ku mazina yanjye bave mu buzima bwanjye iyo ubikoze gutyo imana irakubohora icya kabiri Ah, inzozi ya kabiri tugiye gusobanurira abantu ni inzozi ah, ikomeye cyane ikomeye cyane y'abantu bakunda kurota ibintu birabanya n'inzoka ah, izi nzoka mu by'ukuri mukunda kurota bavandimwe ntimukagera ni ibintu byiza niyo mpamvu nkunda kubigaruka inshuro nyinshi kuko nzi neza ko inzozi zose uzabona hagarutsemo inzoka inzoka ni umuriganya ni umuriganya guhera muri edeni muri edeni adamu na yeva bari muri edeni satani yaje mu ishusho y'inzoka Eh, satani yaje mu ishusho y'inzoka araza amaze kuza icyabaye n'iki ariganya adamu na eva abakura muri iriya ngobyi ya edeni kurota inzoka ubwabyo kurota inzoka ubwabyo ntarinjiramo inidipu ntarinjiramo imbere ngo ntangire mbabwire n'ibindi byinshi bitandukanye n'uzajya ubona mu nzozi urose inzoka eh, waba uri umukobwa waba uri umudamu waba uri umugabo uwo waba uri we wese kandi mbibutse ko isomo ryo gusobanura inzozi ntabwo rireba abarokore gusa ntabwo rireba abarokore gusa n'abadivantisite rirabareba n'abisilamu rirabareba n'abakatolike rirabareba kuko umuntu wese abantu benshi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bararota kandi buriya nubona urota inzozi ukazibagirwa umenye ko ufite ikibazo cyane rwose ndakugira inama nkubwira ngo uzanshake uzampamagare nkugire inama nkubwire ikintu wakora kugira ngo ibyo warose ujye ubyibuka ko buriya kurota ukibagirwa ibyo warose ni uburwayi bukomeye uba ufite mu buzima bwawe eh, cyane ariko hari uburyo ushobora gusengamo imana ikajya ikwibutsa ibintu byose warose ako ni akari gaciyeho rero ah, mu nzozi nubona warose inzoka ukabona hajemo inzoka ikintu cya mbere uzahita umenya uzamenye ngo ni umwuka waguteye wo kuriganywa ndaguha urugero ushobora kuba wenda witeguye kubona akazi nk'ahantu warakoze interiviyu warakoze ikizamini cyo kwandika icyo kizamini waranagitsinze eh, amanota barayamanitse ukabona mu by'ukuri wagize amanota yo hejuru watsindiye ku manota meza <laughs> wowe ukaba uri aho ngaho wicaye utegereje uvuga ngo ku wa mbere nzajya mu kazi ukajya kubona ukabona ku cyumweru urose inzoka uzamenye neza ngo kariya kazi nubwo kiriya kizamini wagitsinze urariganyijwe urariganyijwe uwo ni umwuka wo kuriganywa uba wahagurutse wahagurukiye ubuzima bwawe kariya kazi uzategereza ko ku wa mbere baguhamagara ngo ujye mu kazi ubibure kurota inzoka inzoka inzoka mu nzozi isobanuye umwuka wo kuriganywa hari umuntu rero ukunda kurota akarota inzoka yamurumye ku kirenge cyaba icy'iburyo cyaba icy'ibumoso kubona inzoka yakurumye ku kirenge bisobanuye iki bisobanuye yuko hari umurozi waguhagurukiye urimo kuroga yafunze inzira zawe zose z'umugisha uranyumva neza inzoka ni ikintu kibi cyane kubera iki dukunda kurota abantu benshi bakunda kurota mu nzozi hakazamo inzoka Nuko abarozi bari ku rwego rwo gukoresha inzoka usanga inshuro nyinshi bazikoresha kugira ngo zigende zibahereza amakuru eh, buriya inzoka iyo umurozi yayohereje aba agambiriye kugira ngo imuhe amakuru imenye neza umushahara uwo muntu ahembwa imenye abana yabyaye imenye igihe aryamira imenye igihe abyukira imenye nimba ari umunyamasengesho nimba atari we byose igende itange raporo kuri wa murozi uba wayohereje mujye mubimenya ngo nubona warose inzoka umenye neza ko um, hari umurozi wayohereje ntabwo iriya nzoka iba yapfuye kwizana hari umurozi uba ukoresha imyuka y'inzoka uba wayohereje kugira ngo ize itate imenye ubuzima bwawe hanyuma noneho igende ya nzoka itange raporo kuri wa murozi so rero kurota inzoka ntabwo ari ibintu byiza niyo mpamvu nubona mu nzozi zawe hakunda kugarukamo inzoka cyane ah, umenye neza ngo nawe urasabwa kongera ah, urwego rw'amasengesho menshi eh, ugomba gutunga amasengesho menshi muri wowe mm. muri wowe hagomba kubamwo amasengesho menshi amasengesho menshi cyane menshi menshi ariko menshi cyane menshi cyane menshi cyane amasengesho agomba kubamo eh, ugomba gutunga amasengesho menshi menshi rwose agomba kubamo agomba kuza kuza mu buzima bwawe imana ishimwe cyane kandi ubwo buzima ni nubwubaka muri ubwo buryo ubuzima buzakorohera buzakorohera uzasanga imana igenda ikuneshereza uzasanga imana igenda igutsindira uzasanga ibidasobanutse imana igenda ibisobanura mu buzima bwawe ubuzima bukuryohere ubuzima bukubere bwiza kubera yuko imana izaba iri mu ruhande rwawe dore ko ijambo ry'imana rivuga ngo mbese ngo imana iri mu ruhande rwacu ngo umubisha wacu yabarinde umubisha wacu yava hehe rero a ah, kuri tubona inzoka ikuruma ku birenge ikuruma ku kuguru kw'iburyo cyangwa se kw'ibumoso umenye neza ngo ah, inzira zawe z'umugisha hari umurozi wahagurukiye kuzifunga eh, inzira zawe z'amahirwe hari umurozi wahagurukiye kuzangiza hari umurozi udashaka yuko wagira icyo ugeraho eh, uwo murozi rwose nta kintu aba ashaka wagira icyo ugeraho aba akeneye ko mbese wibera muri ubwo buzima bwo kwizengurukaho kandi mbibutse ko abantu bakunda kugira izi nzozi bakarota babona ah, inzoka ibaruma ku birenge eh, ukabona wenda inzoka yakurumye ku kirenge wenda urose wayikandagiye wakandagiye inzoka wayikandagira ukabona irakurumye ku kirenge cyangwa se kwino aba bantu bakunda kurota izi nzozi usanga mu buzima bwabo bakunda guhura n'ubukene eh, ubukene ikindi cya kabiri bahura n'indwara mu mibiri yabo usanga imibiri yabo hari ukuntu ah, iba yaramaze kuba icumbi ry'indwara zitandukanye kubera ko Ah, iyo nzoka iyo ikurumye ihita igenda igatanga amakuru kuri wa murozi wayohereje noneho wa murozi yamara kumenya amakuru yawe yose akavuga ngo noneho reka muri iki cyumweru muteze uburwayi uriya muntu reka muteze indwara mu mubiri we bugacya ukabyuka warwaye ukabyuka warembye ukabyuka wibaza ngo byagenze bite naho ni umurozi wagize gute wakoze ibyo bintu icya kabiri hari abantu bakunda kurota inzoka noneho za nzoka bakabona zirimo zirinjira mu bitsina Eh, ukabona inzoka mu nzozi ikwinjira mu gitsina wakwibaza ngo mbese ibi bintu bibaho bibaho cyane <laughs> bibaho cyane mbabwira bibaho inzoka ukabona irimo irakwinjira mu gitsina uri umukobwa cyangwa se uri umudamu cyangwa se uri umusore cyangwa se uri umugabo kuri uwo tubona inzoka ikwinjira mu gitsina bisobanuye iki ah, umenye neza ngo ah, nimba uri umukobwa utarashaka ugiriza inzozi ukabona inzoka ikwinjira mu gitsina umenye neza ngo ntabwo uzigera ubona urubyaro urumva neza ntabwo uzigera ubona urubyaro abantu benshi hari umukobwa nasengeye mu gihe cyashize hashize umwaka umwe musengeye yari amaze imyaka itandatu yarabuze imihango urabyumva neza atajya mu mihango umwana w'umukobwa mutoya atajya mu mihango imyaka itandatu ishize yangeze imbere arambwira ati porofete hashize imyaka itandatu ntajya mu mihango ntangiye gusenga imana impishurira inzozi agira ndamubwira ntimuko ko ndimo mbona iyo uryamye ubona inzoka zikujya mu gitsina ibi ni ibiki arambwira ati mu by'ukuri ngizi inzozi niberamo iyo ndyamye mbona inzozi zinjya mbona mbona inzoka zinjya mu gitsina dusenga imana imana iramubohora hari hashize imyaka itandatu atajya mu mihango uyu munsi ni umudamu urabyumva yaranashatse yaranabyaye iyo ni imana iyo ni imana umunyarwanda yaravuze ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha iki isuka abantu benshi bafite ibintu bibaziritse bibaboshye batabizi ugasanga barasenga ariko ntibaramenya ibibarwanya ibyo ari byo ugomba rero gukurikirana inyigisho yo gusobanura inzozi y'ubusobanuro bw'inzozi kugira ngo ukomeze kugenda ugwiza ubwenge ukomeze kugenda umenye ukuri kwinshi cyane so rero kurota ubona inzoka zikwinjira mu gitsina umenye neza ngo nimba ubigira cyangwa se nunabirota umenye neza ngo ah, abantu barota izo nzozi usanga bakunda kurwara ikindi indwara zo mu nda barwara indwara zo mu nda cyane hari abarwara ibibyimba mu nda hari ababura imihango maze kubibabwira yes ukabona ukabona imihango irahagaze hari abandi usanga niyo amaze gusama inda zivamo zigenda zivamo zivamo zivamo cyane rwose ntabwo urabona se nk'umuntu umaze gukuramo inda inshuro esheshatu atari bya bindi yo kuvuga ngo wenda umuntu akuyemo inda ku bushake yamara gusama inda ikavamo yamara gusama inda ikavamo kubera iki hari umwuka uri inyuma y'icyo kintu eh. buriya nubona usama inda zivamo inda zivamo inda zivamo inda zivamo biriya bintu uzajye kwa muganga nibyo ntabwo turwanya abaganga ariko hirya yo kujya kwa muganga umenye neza ngo ugomba no gushyira amavi hasi ugasenga ugasobanuza imana ikintu kiri inyuma y'icyo kintu gituma ukuramo inda buri gihe birumvikana yesi hari ubwo usanga biba byarapfiriye no mu nzozi urota rero dukomeze ah, abantu bagira izi izi ndoto zo kurota babona inzoka zibinjira mu gitsina ikintu kiba cyarabayeho ni iki ni uko usanga inshuro nyinshi ah, abo bantu babura imihango abarwara indwara zo mu nda ibibyimba byo mu nda hari abarwara amara hari abarwara ibifu usanga mu by'ukuri mu buzima bwabo imibiri yabo usanga iba ifite ibibazo bikomeye cyane kuko urabyumva nawe kuri uwo tubona inzoka zikwinjira mu gitsina ntabwo ari ibintu byiza ni bibi cyane bibi cyane bibi cyane bibi cyane cyane cyane so dukomeze rero dusobanurire abantu ku nzozi zitandukanye hari abantu bakunda kurota noneho akarota inzoka yamwizingiyeho umubiri wose ukabona inzoka yakwizingiyeho umubiri wose mu ijambo rimwe nihuse ndashaka kukubwira ngo nubona mu nzozi ukabona inzoka yakwizingiyeho umubiri wose umenye neza ngo ubuzima bwawe burazinzwe hari umurozi wakuzinze kandi yarakuzinze umubiri wose yazinze amaboko aravuga ngo ntuzagire ikintu ukora ngo ugire icyo ugeraho azinga amaguru azinga igihimba cyawe azinga mbese azinga umutwe mbese umubiri wawe wose urazinze mbese yarakudanangiye yarakuziritse neza araguhambira ubu usabwa iki rero uba kugira ngo ufate amasengesho eh, cyane yo kwiriza ubusa usenga imana kugira ngo imana ikuziture kugira ngo imana ikubohore eh, kugira ngo ah, ubohorwe n'imana eh, nicyo kintu kiba gikenewe mu buzima bwawe kugira ngo imana igire gute ikubohore ikindi ugomba kwiyambaza umukozi w'imana akagufasha mu buryo bwa deliverance kugira ngo icyo kiyoka cyakwizingiyeho kikurekure kikuveho ah, turakomeza dusobanurira abantu ku nzozi ndashaka gusobanurira abantu abantu inzozi abantu barota barimo bakubura kurota ubona uri gukubura gukubura ukoresha icyo bita umweyo umukubuzo uko wabyita kose simbizi umukubuzo cyangwa se umweyo ukabona urimo urakubura mu rusengero kurota ubona urimo ukubura mu rusengero cyangwa se urimo ukoropa urusengero usengeramo cyangwa se urw'abandi irota urota ubona urimo ukubura mu rusengero babisobanuye ngo imana irashaka yuko urwo rusengero urusengera imana irashaka yuko abari muri iryo torero ubufata umwanya wo kubasengera uhagije kuriya gukubura imana iba irimo ikwereka ko nufata umwanya wo gusenga ukabasengera imana izatanga imbabazi abari mu byaha imana yongere kubezesha amaraso y'umucunguzi wacu yesu kirisito noneho hari abandi bakunda kubona wenda akabona yarose ari gukubura mu mbuga y'iwabo ukabona wenda urose uri gukubura mu mbuga y'iwanyu kurota ubona urimo ukubura mu mbuga y'iwanyu icyo bisobanuye bisobanuye yuko imana irashaka ko ubaho mu buzima bwo kwezwa wowe wabirose imana irashaka yuko ubaho mu buzima bwo kwezwa bwo kwezwa umuririmbyi n'uwaririmbyi aravuga ngo mana ngo mpisemo guhora nkizwa eh. ngo mpisemo guhora nkizwa eh. nta kindi kintu yarimwo amininga cyangwa se arimo avuga yarimo avuga ubuzima bwo kubaho umuntu yemera kuyoborwa n'imana yemera yemera yesi kuyoborwa n'imana yemera kugengwa n'imana yemera ko imana yamubera umuyobozi abyumva neza yemera ko imana yamubera umuyobozi ubuzima bwawe bwose bukayoborwa n'iki n'imana rero dukomeze dusobanurira abantu ku nzozi iki ni ikiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi nkwibutsa neza ko nimba hari inzozi udasobanukiwe nawe ushobora kujya aho ngaho muri komenti ukazandika ukazandika zose za nzozi zose wagiye urota ntuzisobanukirwe ushobora kuzandika aho ngaho muri komenti nawe nazagufasha nkagusobanurira eh, cyane dukomeze rero ari abantu bakunda kurota akarota arimwo azamuka imisozi ariko iyo misozi uzamuka uyiterera ukabona urosa uri guterera imisozi uyiminuka ukabona uza utangiye indi mbese ukabona mbese mu nzozi uri kuzamuka imisozi wongera umanuka uzamuka umanuka wongera uzamuka ukabona iyo misozi ntirangira kiriya kintu ntukibona iriya nzozi ziriya nzozi nuzigira ukarota ubona uri kuzamuka imisozi uminuka wongera utangira indi uzamuka indi uzamuka indi utangira indi uzamuka mbese imisozi itarangira kiriya kintu ndagira nkubwire ngo ziriya nzozi ni inzozi mbi cyane kubera iki ikintu kiba cyabayeho ni iki abarozi baba baje bagatwara umwuka wawe baba batwaye umwuka wawe bagatangira kuwukoresha uburetwa urumva uburetwa kubera iki rero uzasanga inshuro nyinshi ku bantu bakunda kurota bazamuka imisozi bamanuka indi bazamuka indi usanga mu buzima bwabo hari ubwo ubyuka ukumva wavunaguritse umubiri wose umeze nk'umuntu waraye wikoreye umufuka wa kirijana urabyumva neza cyangwa se ukaba umeze nk'umuntu waraye urwanye urwanye n'umuntu runaka byahe byo kajya nta muntu mwarwanye kubera iki umubiri wawe waraye abarozi bawukoresha uburetwa mu ijambo rimwe rero kurota ubona uzamuka imisozi uminuka indi wongera uzamuka indi ibyo bintu ikintu bisobanuye bisobanuye yuko barimo barakuroga bisobanuye yuko uri kurogwa eh, nicyo bisobanuye bisobanuye yuko uri kurogwa uba urimo urogwa imana ishimwe cyane kurota ubona nyine uzamuka imisozi utangira indi bisobanuye yuko uri kurogwa nicyo bisobanuye n'ubwo busobanuro bwabyo imana ishimwe cyane yesi dukomeze hari ah, abandi bantu bakunda kurota noneho bakarota noneho ah, barimwo baguruka uguruka mu birere nguwo wagurutse neza neza wagurutse <laughs> hari abantu banezerwa rero ngo ngo ngo nakiriye ngo imbaraga ngo z'imana ngo zidasanzwe ngo narose nguruka ngo ni mu kirere reka reka barakubeshye kurota uguruka ntabwo ari ukwakira imbaraga z'imana kurota uguruka menya ngo abarozi baraye bakugurukisha <laughs> ntabwo urumva eh, terime mu rwanda bakoresha ngo ngo ngo ikibungo hariya ngo ngo bajye bagendera ku dutaro <laughs> eh, eh, si byo uragira ngo se biriya bintu bajye bavuga ntibibaho hari abarozi bafite urwo rwego bageze kuri urwo rwego rwo kuguruka bakagendera ku dutaro sasa reka nkubwire ngo kurota ubona uri muguruka kurota uguruka ntabwo ari inzozi nziza ni abarozi baba baraye bakugurukisha nurota ubona uri muguruka umenye ngo barimo barakuroga umurozi yaguhagurukiye yaguhagurukiye kandi arashaka kupfa arashaka kukwica senga rero ufata amasengesho yihuse fata y'ibiri fata y'itatu fata y'ine fata y'irindwi fata y'iminsi makumyabiri n'umwe senga nudasenga kandi uzasengera <laughs> iyo udasenze urasengera kabisa ni ibintu bibiri byisobanura ubwabyo senga rwose kuko uba wahagurukiwe rwose ah, dukomeze dusobanurire aba bantu kuri izi nzozi aba bantu bakunda kurota barimo noneho bari mu mirima bari guhinga abantu rero bakunda kurota bari mu mirima bari guhinga ndabagira inama babwira ngo mumenye neza ko abarozi aribo baba baraye babahingisha rwose icyo cyo kimenye pe nubona mu nzozi ubona uri guhinga imishike y'imirima yose kabisa uyimereye nabi umenye neza ngo abarozi barimo baraguhingisha kurota ubona uri guhinga yaba ari umurima wawe ukabona uri kuwuhinga cyangwa se ari umurima w'abandi uri guhinga mu ijambo rimwe kurota turi guhinga ntabwo ari inzozi nziza ibyo rwose ubimenye kurota turi guhinga umenye neza ngo ni umurozi ugufiteho ububasha ajya arararo aguhingisha mu ijoro urabyumva neza kandi abantu barota bahinga uzasanga mu buzima bwabo nta kintu na kimwe bazakora ngo bigere hari icyo bageraho kuko umurozi ukuroga aba yaravuze ngo ntuzagire ikintu na kimugeraho iyo bigeze kuri urwo rwego umurozi akumanipira gutyo agukoresha uburetwa gutyo akararaguhingisha uzasanga mu by'ukuri nta mugisha uzigera utunga nta mugisha uzakugeraho nta mugisha uzakugeraho kuko ikimana iteguye kugukorera shitani araza agakubita agakuraho urumva kubera iki mwene uwo muntu usanga nta n'ibyo aba nta n'ibyo aba nta n'ukuri abazi ngo afate umwanya asenge satana agahora buri gihe amuheza mu gihirahiro ariko uyu munsi uraza kumenya ukuri umenye kurota uri guhinga icyo bisobanuye nurangiza ufata umwanya wo gusenga uhagije umenagure izo mbaraga zikurwanya umenagure iyo myuka yose iguhiga igushakisha impande zose uyivaneho uyikureho nabashijwe n'umuntu ikibazo ariko naragisubije ubushize sinzi impamvu mukomeza kugenda mubimbaza yarambajije ngo uko akunda kurota ari ku igare ariko izi nzozi nazisobanuye inshuro nyinshi igare risobanuye urupfu ndumva umuntu hano ngo kwa jenera yesu <laughs> niko bimeze igare igare kurota igare igare ubusobanuro bwabyo ni urupfu nudasenga umenye ngo ruragutwaye Eh? kurota ubona baguhetse ku igare ukabona guhetseho, cyangwa se kurota ubona wowe ari wowe uryitwariye igare ubwaryo kurirota umenye ngo urapfuye ni umwuka wo gukenyuka uba wakwatatse urimo gushakisha.? Eh? rwose ndagushubije rero waba wabibajije eh, jya ukomeza ukurikirane nagiye nkora ama episode menshi cyane menshi cyane pe menshi nujya ngaho kuri yesi arakiza tv uraza kuhasanga <coughs> ama episode menshi cyane y'ubusobanuro bw'indoto nagiye nsobanura kandi igiyeho ibintu usobanura ni ibintu bibaho bibaho cyane bibaho rwose kuko ibi ntabwo ari ibintu turimo twishakamo ari ibintu nishakamo ntabwo nakabaye ngejeje igihe kino gihe ngejeje kino gihe ngikora izi nyigisho z'ubusobanuro bw'inzozi ni uko ari impano ni impano kirisito yaduhaye kugira ngo ifashe abantu benshi hmm. kuko iki kiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi kimaze igihe kirekire twakabaye twarabishoje ariko imana ikomeza kugenda imishurira byinshi kugira ngo namwe mukomeze kugenda mubyungukiramo dusobanurire nanone aba bantu rero hari umuntu ukunda kumbwira ngo ariko se porofete ko nkunda kurota agiyewe nibereye mu nka nyinshi kandi ko ndi umwungeri nkabona nibereye mu nka nyinshi sawa kangusobanurire rero inka inka nyinshi kuzirota inka inka ubwazo nubona warose inka hari abantu bavuga ngo inka ngo ni umugisha ngo uwo ni umugisha ngo ni ubutunzi reka da inka zisobanuye icya mbere ibigeragezo ibigeragezo ugiye guhura n'ibigeragezo pe menye neza ko ari ibigeragezo uba ugiye guhura nabyo nurota inka zisobanuye ibigeragezo inka zisobanuye ibigeragezo waba ubona uhagaze mu nka cyangwa se uragiye inka cyangwa se ukabona inka zirimo zishaka kukwica eh, hari abantu barota inka zishaka kubica ibyo noneho ni umwuka w'urupfu kurota ubona inka zishaka kukwica hari n'ababona bakabona noneho ikimasa mu nzozi ukabona ikimasa kirimo kirakwirukankana ukagikwepa kikakwirukankana kagikwepa kikakwirukankana aho ngaho umenye neza ngo urapfuye menya ngo ni umwuka w'urupfu mu gushakisha ariko nusenga umenye neza ko hari igihe imana igi isiba imva imana igikuraho urupfu byarabaye kuri Hezekiya yarasenze imana ikuraho urupfu imwongera imyaka yo kubaho reka nsobanurire nanone aba bantu bakunda kurota ibintu bibaniga Eh, ukaryama wagera ku buriri ukumva ikintu cyaguhereje umwuka cyakunize ugashaka uzamura ijwi ugahamagara ati wonkere <laughs> bikanga ugahamagara papa wawe niba ukimufite bikanga ugahamagara mama wawe bagutabare bikanga ukumva ikintu cyakunize cyakunize ukazamura umwuka bikanga ntega amatwi urenga usobanurire niba ujya ugira izo nzozi wagera ku buriri ukumva ikintu cyo kuniga kikaguheza umwuka ese ibyo bintu ni ibiki wari uzi ibyo ari byose se kabigusobanurire rero ah, abantu mukunda kugira izo nzozi ukumva ikintu cyakubundikiriye ukumva hari ikintu kigutsikamiye cyaguheje umwuka mu nzozi uryamye mu ijoro umenye neza ngo uba watewe n'abazimu eh, abazimu ni iki abazimu ni imyuka y'abapfuye ni abantu batakiriho bapfuye nibo baba baguteye eh, buriya abazimu bajya bakora inama <laughs> hari igihe abazimu bakora inama bakavuga ngo reka dukore inama dutere runaka ukaryama rero ukumva ikintu cyakubundikiriye eh, eh, kabisa cyakubundikiriye hari n'abandi noneho usanga icyo twita umugabo w'ijoro n'umugore w'ijoro umugabo w'ijoro n'umugore w'ijoro Eh, icyo bita mari de nuwi mari de nuwi umugabo w'ijoro na fame de nuwi umugore w'ijoro eh, hari abakobwa bakunda kurota baryamanye cyangwa se bari gusambana n'ikigabo batazi umenye ngo umenye ngo ni umuzimu muri gusambana eh, nicyo bita umugabo w'ijoro mwene abo bakobwa bakunda kurota bari gusambana n'ibigabo batazi abo bakobwa usanga bahura n'ibibazo by'urushako ni hahandi uzasanga uwo mukobwa umusore umurambagije ntamurambagiza ashaka kumugira umugore amurambagiza ashaka kumubyaraho umwana gusa <laughs> urabyumva neza hari abantu bafite ibyo bibazo ugasanga umuntu wese ukurambagije arashaka ko muryamana ukurambagije wese arashaka ko musambana ubwo urambwira ngo nimba abantu bose bakurambagije bashaka ko musambana uzasambana ugeze ryari ibyo bigabo by'ibigoryi imana ibitembereze imana ibikureho imana ikuremere umuntu muzima muzima muzubakana urugo rwiza mukabyara hungu kobwa. rero abantu bakunda kugira izo nzozi basambana n'abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro uzasanga inshuro nyinshi baba batewe n'abazimu imyuka bapfuye ariko uyu munsi ninjya gusoza kino kiganiro ndaza gucyaha izo mbaraga ndaza kuzicyaha wowe uze kwizera gusa ndaza kuzigucyahira nkoresheje izina ry'umucunguzi wacu Yesu kirisito kuko ayo mavuta ndiho andiho rwose ayo mavuta andiho yo kwirukana abadayimoni yo kwirukana ayo magini yo kwirukana abo bazimu ayo mavuta ndiho nayahawe n'uwitega imana nayahawe n'umucunguzi wacu yesu kirisito nizeye nkorera ijoro n'amanywa ndaza gucyaha uwo mugabo w'ijoro uhora amusambana uhora usambana nawe abantu bafite ibibazo byo guhora basambana n'abagabo b'ijoro bo guhora basambana n'abagore b'ijoro ndaza gucyaha abo bagore b'ijoro n'abo bagabo b'ijoro turaza kubacyaha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu kirisito dukomeze rero dusobanurira abantu indoto dusobanurira abantu inzozi eh? kuko birakwiriye ko abantu bamenya ukuri hari abantu bakunda kurota bambaye utu iniforume bajyaga bambara muri pirimeri iniforume pe wakabona wongeye gusubira mu ishuri wigiragaho da ukabona wongeye gusubira muri pirimeri pirimeri hahandi ku cyaro iwanyu hahandi kwivuka aho wavukiye ukabona wongeye kwambara akayiniforume pe kamwe wajyaga wambara kera uri muri pirimeri uri mu wa mbere no mu wa kabiri mu wa kabiri pirimeri ukabona niko wongeye kwambara kandi ubwo umuntu birose ni umuntu ufite imyaka mirongo itanu ni umuntu ufite imyaka mirongo ine ni umuntu ufite imyaka mirongo itatu urakuze ari ukabona wongeye kwambara akayiniforume ka pirimeri ese ibyo bintu iyo bibaye bikubayeho umenya ari ibiki uzi ari kandi kabikubwire rero kabigusobanurire ah, ibyo bintu uba n'imyuka ibiri hari umwuka bita munaniza n'umwuka bita mudindiza umwuka bita munaniza ni umwuka ushinzwe kugutsikamira kugira ngo urwanye iterambere ryawe ryose ryaba iryo mu mwuka mu isi y'umwuka ndetse n'ibifatika ibifatika ni iki ndavuga amafaranga ubutunzi nta kintu na kimwe wageraho ugira izi nzozi zo kurota ubona wongeye kwambara utu uniforme twa primaire wajyaga wambara wiga muri primaire niba ari n'akazi ubonye nta terambere uzagira mbese uba umeze nk'amazi adatemba urabizi amazi adatemba ukuntu aba ameze kiriya kizenga amazi adatemba usanga kenshi ayo mazi uko uyasanze niko hari abantu rero bameze nk'amazi adatemba kubera iki kubera ko uwo mwuka bita n'uwo mwuka bita uba waragufashe bugwate eh, uba waragufashe bugwate uwo mwuka ukavuga ngo tuzamubundikira tuzamufata tuzamucakira ntabwo azigera yigobotora uyu mwuka ndagusengera uyu munsi kugira ngo umwuka bita wakugwatiriye wagufashe ukure kure icya kabiri ubuterwa n'umwuka bita mudindiza eh, umwuka mudindiza nawo uba ugutera cyane ariko uyu munsi wa none ndagusengera imana kugira ngo mudindiza mudindiza ikuveho mm. ndagusengera imana mudindiza ikuveho mudindiza ikure kure hehe na mudindiza umwuka wa mudindiza urakuvaho urakurekura cyane rwose umwuka mudindiza urakuvaho urakurekura na munaniza urakuvaho yesi dukomeze dusobanurire abantu hari abantu bakunda kurota akabona yambutse umupaka hmm. ukabona wambutse umupaka kurota wambutse umupaka bisobanuye iki bisobanuye yuko hari urwego rumwe imana igukuyeho igushyize ku rundi rwego eh, kurota wambutse umupaka buriya nicyo bisobanuye ikindi cya kabiri hari abantu bakunda kurota akarota atwaye imodoka ariko imodoka atwaye yanze kwaka e, kandi ubwo nturi n'umushoferi cyangwa se wenda uri umushoferi uzi gutwara imodoka ari ugasanga imodoka utwaye mu nzozi yanze kwaka kurota ubona utwaye imodoka yanze kwaka ikintu bisobanuye bisobanuye yuko ubuzima bwawe bugiye guhura n'ibibazo mu gihe kiri imbere ikindi indi nzozi tugiye gusobanurira abantu hari abantu bakunda kurota imbwa zibamokera imbwa zirimo zikumokera cyangwa se ukabona imbwa zirimo zirakurigata reka mpere kuri iki ngiki kurota ubona imbwa zirimo zikurigata zikurigata mu biganza eh, mu biganza cyangwa se ku maboko umenye neza ngo kurota ubona imbwa zirimo zikurigata ku maboko ayo maboko ugiye guhura n'ikibazo cya sida ugira ibisebe noneho bya bisebe bitume ujya kwa muganga kubivuza kubona imbwa zikurigata mu maboko umenye ngo ni ibisebe mu isi y'umwuka bisobanuye yuko ni ibisebe biba bigiye kujya kuza ku maboko yawe nubona mu nzozi imbwa zirimo zikurigata uba ugiye kuzagira ibisebe aho hantu ubona imbwa ziri kurigata imbwa zisobanuye iki ubundi mu isi y'umwuka imbwa zisobanuye umwuka w'ubusambanyi ubundi ubwazo ubwazo ku bantu bakunda kugira inzozi bakabona imbwa imbwa imbwa zikaza mu nzozi ukabona imbwa zirimo zirakwirukankana icyo gihe umenye ngo muvandi imana yakurondoye icyo gihe imana yakubonye ko wibereye mu busambanyi ubwo wenda uri wa mugabo ucinye inyuma umugore we ku wa gatanu ukajya gushaka akana k'agakobwa ka ka cumi n'umunani ka cumi n'icyenda ukajya gusambana nako usize umudamu wawe w'isezerano waryama ukarota ibibwa bikwirukankana icyo bisobanuye ntukenera ubundi busobanuro bundi menya ngo ni ubusambanyi bukwibereyeho ubwo buba ari ubusambanyi rwose bukuriho cyangwa se imana irimo ikubwira ngo nutitonda ugiye kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi yesi ah, dukomeze hari abantu bakunda kurota noneho ukajya kubona ukabona ah, arimwo ah, arimwo aroga Mm-hmm. ukabona rimwe aroga kandi si ukoga muri dushe ukabona arimo aroga mu biyaga mu mazi mu nyanja ukabona uri koga ukumva urabyishimiye ariko umenye neza neza ko nubona mu nzozi ukarota ugahora urota ubona uri koga muri biriya byuzi umenye neza ko ari urupfu ubwo ni urupfu bisobanuye urupfu eh. yesi hari abantu barota nanone ugasanga bafite amafaranga amafaranga atagikoreshwa mu nzozi kurota ukabona amafaranga atagikoreshwa amafaranga atagikoreshwa urugero wenda hari amafaranga mu rwanda bakoreshaga mbere ya jenoside eh, yakorewe abatutsi icyenda na kane hari amafaranga murabizi yakoreshwaga ariko uyu munsi ayo mafaranga ntabwo bayajyana mu iduka ngo uyagure ikintu bazayafate nunayatwara bazakuzirika azagufunga pe kuko ayo mafaranga nta gaciro afite rero ah, kurota ubona ukoresha amafaranga atagikoreshwa urumva icyo biba bisobanuye biba byerekana ko ah, sekibi satani arashaka kukwinjiza mu bihe bibi by'ubukene uba ugiye guhura n'ubukene bukomeye cyane ubukene ubukene eh, wowe umwuka wo gukena umwuka wo gukena uba urimo ugira gute ugushakisha ibiceri se bisobanuye iki byo abantu barota bafite ibiceri nta noti irimo nta n'inoti ya magana atanu yibereyemo n’ibiceri ibiceri gusa ibyo nabyo ni ubukene bisobanuye ubukene ugomba gusenga utokesha wirukana umwuka w'ubukene mu buzima bwawe ukawirukana ukawuvanamo ukawutokesha ukavuga uti n'abana banjye ntibazakena n'umugore wanjye n'abankomoka bose ntibazakena ukabyirukana ukabikuraho kuko imana iba yakweretse ko mu nzozi kuri uwo tubona ufite ibiceri nta noti n'imwe irimo ukabona ni ibiceri gusa ufite Eh? Eh, cyangwa se ukabona ni umuntu urimo guhereza ibiceri gusa nta noti n'imwe irimo umenye neza ngo waba ari umwuka ushaka kugukenesha ah, hari umuntu nanone wambajije ikibazo ntabwo nataha cyangwa se nasoza kino kiganiro ntagishubije arambwira ngo ah, yarose izi egiserensi paul kagame bari kumwe eh, ngo yarose izi egiserensi paul kagame cyangwa se nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u rwanda bari kumwe barimo baganira ngo kandi ngo ntabwo ngo ari rimwe abirose ngo buri gihe ngo akunda kurota ngo ari kumwe ngo ngo ngo na nyakubahwa perezida paul kagame bari kumwe baganira batemberana cyangwa se ngo barimo basangira agacyayi cyangwa se barimo basangira ifunguro rya saa sita mbese ngo ni izo nzozi yiberamo <laughs> reka rero mbigusobanurire inshuti muvandimwe nimba ah, izi nzozi zikunda kukubaho inshuro nyinshi wowe ugakunda kurota buri gihe mu by'ukuri wibereye hamwe na perezida w'igihugu cy'u rwanda paul kagame muri kumwe icyo bisobanuye nta nubwo ari perezida w'igihugu cy'u rwanda gusa ubundi mu nzozi iyo urose ukabona urimo uganira na perezida w'igihugu runaka perezida w'igihugu mu nzozi asobanuye iki mu isi y'umwuka bisobanuye yuko uba wagenderewe n'imana n'imana iba ishaka kubaka ubusabane bwawe nayo ubundi izo nzozi nubona uzigira nushaka mu gitondo uzabyuka wigurire fanta uyinywe rwose kuko imana irimo iragusura umuntu ugira izo nzozi aba atandukanye n'umuntu uhora arahota ibiyoka bimurya bimuruma rwose ubu ugiye kubona amasezerano yawe asohora kuko perezida w'igihugu nicyo asobanuye mu nzozi asobanuye umugisha asobanuye ineza y'imana asobanuye kugiye kwakira telefone z'imigisha kubona ibintu byiza ibintu byiza rwose imana igiye guhindura amateka erega buriya inzozi ntabwo dusobanura inzozi mbi gusa z'abadayimoni n'ibiki byose oya hari n'inzozi nziza imana igitanga tuzazigarukaho mu kiganiro kindi kizakurikiraho eh, harimo nk'izo ngizo zo kurota ubona urimo uganira na perezida eh, usangira nawe ku meza mm, mutemberana muri mu modoka imwe <laughs> kandi ubwo uwo muntu ugasanga mu by'ukuri wenda yituriye nka nyakariro yituriye pfiriya eh, ariko n'imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro niko wa muririmbyi ntavuze izina yaririmbye aravuga ngo ni imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro uko niko kuri rero ndumva rero tugiye kubasobanurira inzozi nk'ebyiri gusa dusoze dusoreze ahangaha tuzakomeza ubutaha rwose tuzakomeza ubutaha kuko inzozi zo ntabwo twazisobanura umunsi umwe ngo tuzirangize ni isomo ryagutse ni isomo rirerire niyo mpamvu tuvugaho bikeya ejo tukongera gutyo gutyo gutyo gutyo ndashaka gusubiza uyu muntu wanyandikiye ambwira ngo ah, yarose yabyaye yarose yabyaye umuntu urota yabyaye ikintu bisobanuye kurota wabyaye bisobanuye yuko amasezerano yawe agiye gusohora amasezerano yawe agiye gusohora nicyo bisobanuye kurota wabyaye urugero hari n'abantu b'abagabo akajya kubona akabona yabyaye nk'abadamu <laughs> hari umugabo wambwiye nawe ngo akunda kurota yabyaye akabona aratwite akabona aranabyaye <laughs> ibyo nabyo byerekana yuko hari amasezerano y'imana wari ufite arasohoye agiye gusohora ugiye kubona umugisha ugiye kubona ineza y'imana nicyo bisobanuye rwose hari undi muntu nawe wambwiye arambwira ngo akunda kurota akabona hari umuntu umwambika isaha hari umuntu umwambika isaha isaha se ubundi isobanuye iki mu isi y'umwuka isaha isobanuye igihe cy'imana mu isi y'umwuka isaha isobanuye igihe cy'imana nubona rero mu nzozi hari umuntu ukwambika isaha bisobanuye yuko igihe cy'imana cyawe kirageze igihe cyawe n'imana cyo gutabarwa kirageze igihe cyawe n'imana cyo gusubizwa kirageze igihe cyawe n'imana cyo kubona ineza y'imana kirageze umuntu uzabona kwambika isaha mu nzozi nubwo ubona ari umuntu wayikwambitse ariko mu isi y'umwuka birasobanuye ngo imana imira kubwira ngo urimo urinjira mu gihe cyawe hari n'abantu bakunda kurota afite ibifaranga byinshi mu gitondo akabyuka yabuze akababara ngo ya mafaranga yagiye hehe <laughs> sawa nubwo wabirose ukabona ufite amafaranga menshi mu nzozi umenye neza ngo imana irimo irakwereka yuko ntabwo uzakena nta mwuka w'ubukene ufite imana izaguhindura umukire nicyo biba bisobanuye kurota ubona ufite amafaranga menshi cyangwa se umuntu aguha amafaranga bisobanuye ko n'ubundi hari amafaranga ugiye kwakira ugiye kubona amafaranga hmm. birumvikana yesi hari abantu bakunda kurota noneho bafite izi Bibiliya bibiriya barimo basoma ijambo ry'imana kurota ubona uri gusoma Bibiliya kurota ubona uri gusoma bibiriya bisobanuye mu isi y'umwuka y'uko imana irimo irakubaka mu ijambo ryayo imana irimo irakubaka mu ijambo ryayo ahubwo komeza usenge no kugira ngo imana ikomeze kuguha ubumenyi bwinshi mu ijambo ryayo ukomeze kwaguka ukomeze kugira ubumenyi bwinshi mu ijambo ry'imana imana ishimwe cyane imbeba abantu imbeba imbeba imbeba rwose imbeba zisobanuye inyatsi imbeba zisobanuye ubukene imbeba imbeba imbeba mu nzozi niyo twabikura mu nzozi niba mu nzu yawe hiberamo imbeba umenye neza ko nimba ukora amasuku mu nzu yawe ukabona ntabwo uri umunyamwanda kandi mbibutse ko hari n'abantu bagira umwanda hari n'abantu bagira umwanda mu mazu yabo ukabona inzu yawe yibereyemo imbeba n'amasiha arimo amasiha murayazi <laughs> <laughs> Eh? <laughs> ukabona n'amasiha nayo yinjiye munsi y'igitanda kubera umwanda abana aho kugira ngo umese imyenda abana urakurura yose ukarunda munsi y'igitanda hazaza nk'amasiha ugomba kugira isuku mu cyumba uraramo ugomba kugira isuku ahuba aho utuye ukahagirira isuku n'imyambaro wambara ukafura ukamesa yesi reka tugomba kubagira inama kuko <laughs> turi abakozi b'imana imana ishimwe cyane so rero ah, nimba inzu yawe ugira isuku umenye neza ngo ntabwo imbeba zabona aho zica noneho rero hari ubwo usanga inzu yawe uyigiriramo isuku nta mwanda urimo ari ukajya kubona ukabona mu nzu yawe hiberamo imbeba n'amasiha n'ibiki byose niho byibera ukazana ubumashu kugira ngo utege za mbeba bikanga ukazana imiti kugira ngo wirukane za mbeba bikanga ziriya mbeba ntabwo ziba zarazanywe n'ibintu bisanzwe ni umurozi uba warazohereje ziriya mbeba ziba zaraje zikeneye kuneka amakuru yawe kugira ngo ziyatware ziyoherereze umurozi wazohereje kubera yuko abarozi bakoresha inyamaswa zitandukanye nzabibasobanurira hari abakoresha injangwe hari abakoresha imbwa hari abakoresha eh, eh, inzoka hari abakoresha intare hari abakoresha ingwe hari abakoresha ingona hari abakoresha ah, utunyamasyo n'ibintu byinshi bakoresha abarozi imbeba rero zisobanuye mu isi y'umwuka gukena ubukene zisobanuye icya kabiri inyatsi nimba mu nzu yawe hibera imbeba umenye neza ngo hehe n'ifaranga hehe n'ifaranga nunabona ifaranga rizajya rica mu myanya y'intoki zawe rigende uzaba umeze nk'umuntu uvomera mu kivomesho gitobotse numva rero dushobora gusoreza aha sinzi niba hari undi muntu ufite ikibazo ariko noneho ah, twasoreza aho ngaho ubutaha noneho nzasoma n'ibibazo mwagiye mwandika aha muri komenti ngende mbafasha mbibasobanurire live live rwose mugihe rero umugisha w'imana dushoreje ahangaha ni Profete bosco n'ubundi nk'ibisanzwe mu kiganiro cy'ubusobanuro bw'indoto cy'ubusobanuro bw'inzozi ikiganiro gihoraho ah, nta gihe kijya gicaho tutagikoze tutagitambukije hano kuri yes rakiza tv ariko uyu munsi hari hari na yero tv kandi mugende munakoreho na subscribe kuri yero tv ntacyo bitwaye byose dufatanyiriza hamwe kubona ibyiza gusa mwakoze rero imana y'amahoro ibaha umugisha kandi mukomeze kugubwa neza ndabakunda mwese ndabasengera kandi mbifuriza ibyiza kugirirwa neza n'imbabazi bibomeho iminsi yose god bless you i love you